Róg ulicy Berberysowej i Zagłoby, osiedle Żerniki we Wrocławiu przerobione domki po niemieckie, okolice numeru 45 a tam widok na Zagłoby w kierunku ulicy Rumiankowej to jest Berberysowa Rumiankowa przepraszam zagłoby w kierunku Rumiankowej róg berberysowej, rumiankowej idę dalej berberysową a to jest zagłoby w kierunku granicznej, ale jeszcze domki nie dopiero się ta część ulicy zabudowuje.